Vingador, viado! Fome, não! Ha <laughs> Socorro, me ajude, eu fui roubada. Dois ladrões levaram a minha balsa. Tô desesperada, por favor, vem aqui, me ajude, por favor. Ah, todo mundo já comeu uma putinha e você? A Duda já me chama! Eu sou uma puta sem dinheiro, rapaz! Repira essa bagaça aí, meu irmão. Achei uma pochete! Hã? Não! Me devolva uma bolsa da prostituta. Me falta minha garra e me beijem, vocês estarão a salvos da polícia. E então? com é o pô, esse cara tem um cu de ranço, meu irmão. Ha ha ha!